Чемпионат по сидению под водой. Кто дольше просидит. Давай. Раз, два, три. И снова пятки заторчали из-под воды. Ой, как много пяток. Ой, да еще не, не только пятки, а все остальное интересно. Это называется сиденье под водой. <laughs> Где наш папа? Он ушел на дно. По-моему, чемпионат провалился. <laughs> Победила дружба. Да.